Este acto hai que marcalo na loita que estamos levando a cabo en contra das reválidas e da LONCE, non? É unha acción máis eh, da Plataforma Galega en Defensa dun Ensino Público que non parou de batallar en contra da LONCE das reválidas desde o momento que foron anunciadas, non? Eh, hoxe eh, todos os centros de secundaria van levar a cabo algún tipo de acto ou acción eh, que simbolice pois, un, un, un novo rexeitamento a reválidas e a LONCE, non? Non temos que perder a perspectiva que a estas alturas do curso o alumnado tanto de ESO como do bacharato non sabe ni siquiera en que van consistir a, as supostas reválidas non? moito máis grave é o de segundo do bacharato na medida en que esa prova vai ser a prova determinante para acceder á universidade non? E, é unha irresponsabilidade polo tanto polo goberno galego é unha irresponsabilidade da administración central que a estas alturas pois non teñan levado a cabo a paralización da LONCE e para no camiño da súa derrogación nos como Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público non imos a parar hasta que realmente vexamos cumplir ese objetivo. Nese sentido, o día 26 imos levar a cabo pois unha mobilización eh, e unha chamada que separe as aulas eh, xa que eh, baixo ningún concepto podemos eh, eh, aceptar este sin sentido, esta sin razón, esta irresponsabilidade das administracións educativas do propio goberno galego que sin lugar a dúbidas pois non ten impedimento en actuar dunha maneira pois podemos decir tiránica, autoritaria eh, en prexuicio do propio alumnado e do propio profesorado non? daí que bueno, tamén o día 26 levaremos a cabo mobilizacións en todas as cidades conjuntamente con CEAN Carvalho